президент үч жетекчиге генералдык наам ыйгарды акылбек жапаров бишкек нарын төрү унаа жолунун абалы менен таанышты кыргызстандык куткаруучулар түркиядан кайтып келишти борбор азияда аналогу жок кыргызстандын ажайып кооз жерлери тууралуу сайт ишке кирди кыргызстандыктар индияда кол өнөрчүлүк боюнча эл аралык фестивалга катышты берлиндеги кыргыз диаспоранын өкүлдөрү футболдук турнир уюштурду президент садыр жапаров кезектеги жогорку атайын наамдарды ыйгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду президенттин басма сөз кызматы билдиргендей кыргызстандын конституциясынын жетимишинчи беренесинин онунчу бөлүгүнүн экинчи пунктуна ылайык наам төмөнкүлөргө ыйгарылды булар милициянын генерал майору наамы мурат боронов милициянын генерал майору наамы тариел абитов жана бажы кызматынын генерал майору наамы самат исабековго ыйгарылды министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров нарын областына болгон жумушчу сапарынын алкагында бишкек нарын төрү карт унаа жолунун абалы менен таанышты президенттин нарын областындагы кайрым укуктуу өкүлчүлүгүнүн имаратында министрлер кабинетинин төрагасы тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча жыйын өткөрдү президенттин нарын областындагы кайрым укуктуу өкүлү алтынбек эргешов кар көчкүлөрүн жасалма жол менен түшүрүү жана жолду тазалоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча маалымат берди министрлер кабинеттин төрагасы тиешелүү кызматтар тарабынан зарыл чараларды өз убагында жана ыкчам көрүшкөндүгүн белгиледи бүгүн жыйырма биринчи февралда кыргызстандык куткаруучулар туркиядан кайтып келишти аларды тосуп алуу иш чарасына өзгөчө кырдаалдар министри бообек Ажикеев, Туркиянын кыргызстанда элчиси Ахмет садык доган жана ОКМдин өздүк курамы катышты кыргызстанга аман эсен келген куткаруучуларды куттуктаган бообек Ажикеев эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгына жана куткаруучулардын аткарган ишин жогору баалады ал эми салтанатка катышкан элчи мырза Туркияда аткарган кыргызстандыктардын жардамын баса белгилеп ыраазычылыгын билдирди кыргызстандын ажайып кооз жерлери тууралуу сайт мап чекит kg ишке кирди бул тууралуу кабар агенттигинде маалымат жыйынында белгилүү болду долбоордун улуттук координатору евгения постнова журналист гид жана туризм тармагынын өкүлдөрү материалдарында интернеттен жүктөлгөн сүрөттөр колдонулуп келгендигин маалымдады постнова сайт үч тилде кыргызча орусча жана англисче иштей тургандыгын айтып англис тилиндеги баракча даярдык процессинде экендигин кошумчалады долбоор эки жылга эсептелип эки миң жыйырма төртүнчү жылы аяктайт үстүбүздөгү жылы үчүнчү тогузунчу февралда индиянын фаридабад шаарында кыргызстандын делегациясы суражкун мелла салттуу кол өнөрчүлүк боюнча эл аралык фестиваль жарманкесине катышты маалыматка ылайык шку өлкөлөрү иш чаранын өнөктөштөрү болуп тематикалык штаттар катары индиянын ассам аруначал прадеш манипур мизарам мехалея нагаланд сиким жана трипура штаттары тандалды кыргызстандан отуз төрт адамдан турган өлкөбүздүн булуң бурчунан келген кол өнөрчүлөр жана акшола даткайым жана кыз керб бечыгармачыл топтордун делегациялары катышты берлиндеги кыргыз диаспоранын активисттери биринчи жолу ынтымак футболдук турнирин уюштурду тимден билдиришкендей футбол боюнча мелдешке германиядагы жана чехиядагы кыргыз диаспоранын өкүлдөрүнөн турган 11 команда анын ичинде кыргызстандын германиядагы элчилигинин кызматкерлеринен турган команда катышты кыргызстандын элчиси өмүрбек текебаев жаштарга кайрылып европа өлкөлөрүндөгү кыргыз диаспораларынын өкүлдөрүнүн ортосундагы ынтымактын мындан ары дагы бекемделишин маанилүү экендигин белгиледи